Hello everyone welcome to TK Traveling Blog TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ကံရိပ်သာလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ Esperado Lakeview Hotel ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုတယ်ကတော့အခန်းပေါင်း109ခန်းရှိပြီး room type ကတော့6မျိုးရှိပါတယ်ဒီ room type 6မျိုးတွေကတော့ Deluxe ရယ် Premium Lakeview ရယ် Premium Lakeview Corner ရယ် Premium City View ရယ်နောက်ပြီးတော့ Lakeview Suite ရယ် အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် precision ရဲ့ sweet ရဲ့ဆို round type က6မျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့ gin တွေရှိမယ် spa ရှိတယ် restaurant တွေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ lounge ရှိတယ် ballroom တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော် ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ lobby ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ hotel lobby ဝင်ဝင်ချင်းမှာဒီမှာ reception counter ရှိပါတယ်ဒီ reception counter နဲ့ beijing ကပ်မှာတော့ဒီမှာဧည့်သည်တွေနားနေဖို့အတွက်နေရာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဧည့်သည်တွေ piano တီးတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ piano လည်းတီးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ် ဒီ lobby ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီမှာ tea and food house ဆိုပြီးတော့ရွှေကန်ရိပ်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာနားနေမဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ကိုးလွာမှာရှိတယ် restaurant နဲ့ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ restaurant နဲ့ဘားမှာကတော့မနက်ကျရင် breakfast buffet ရတယ် နေ့လေကြာရင်အလကက်တွေပါလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်ညကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဘားမှာဘာပြီးချင်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ weekend တွေမှာဆိုရင်ဒီဘားမှာ entertainment အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့ breakfast buffet ခင်းတာလို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်လုံးဝ view ကလည်းအမိုက်စား view နဲ့အရှိမလည်းဒီကန်ရဲ့ လေရတယ်လုံးဝ fresh air ကိုရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ရွှေတကုံဖျားကိုလည်းဖူးလို့ရတယ်တကယ်ကိုအမိုက်စား view ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ view မှာဒီ view ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမှာ breakfast ဒီမှာကျွန်တော်တို့စားအောင်เนาะဒီမှာဘာတွေခင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လိုက်ကြည့်အောင် breakfast buffet တွေကဒီဘက်မှာခင်းထားတာကအမျိုးပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိတယ်အမျိုးပေါင်း20ကျော်ထဲမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာစံစီချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒါက parsley fish ရှိရယ်ပြီးရင်ဒီမှာကကျတော့အစိမ်းကျော်ရှိမယ် ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကခောက်ဆွဲပြုတ်ရှိတယ်။နော် chicken soup ခောက်ဆွဲပြုတ်ရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီကောင်ဆန်ပြုတ်ရှိမယ်။ဒီမှာဆန်ပြုတ်ကဲဒီမှာငချောက်တို့မြေပဲတို့လည်းရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ fish ball ရှိမယ်။ chicken sausage ရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာကအာလူးရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာထမင်းကြော်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ coffee ရယ် tea ရယ်ရှိမယ်။ coffee tea ရယ်ဘေးနားမှာကဒီမှာ ကျဦး hard bright တို့ရှိမယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာကပါမုတ်မီကင်တို့ပါမုတ်ထောဘတ်တုတ်တို့ကိုလည်းဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ juice တွေရှိမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက fruit တွေနဲ့အချိုပွဲအတွက် fruit တွေလည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ detox water လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဘက်က make နဲ့ cereal နဲ့လည်းစီစဉ်ပေးထားတယ် cereal ကို နောက်ပြီးကိုကာနဲ့လည်းရှိတယ် conflict နဲ့လည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးဒီမှာကိုကြိုက်တာကို choice လုပ်ပြီးစားလို့ရတယ် net breakfast buffet ကတော့ဒီဘက်မှာမျိုး20ကျော်ကိုဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုမသုံးဆောင်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ root door မှာကအမိုက်စား view တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကရဝိတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီကကန်ကန်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကန်ကနေလာတဲ့လေရလည်း moisture လည်းရတယ် ပြီးတော့ရွှေတုံဘုရား view ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတော့ဒီမှာ breakfast စားရင်လည်းဒီ view ကိုကြည့်ပြီးစားရတာ feeling ကတော့လုံးဝအမိုက်စား feeling ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးလွာစားတောက်ဆိုင်နဲ့အားရဲ့အပေါ်တက်မှာရှိတဲ့ဘောရုံးကိုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်နော် ဒါကတော့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဘားရဲ့အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ ballroom ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ ballroom မှာကမင်္ဂလာပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar ပွဲတွေအဲတခြား promotion ပွဲတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ် ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ပထမထပ်မှာရှိတယ် Esperado Spa နဲ့ Fitness Center ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Fitness Center တွေသွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ gym ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ gym မှာကကြပြိုင်တဲ့ထဲကိုလူ10ယောက်လောက်ကစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာတဲတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ကလာပြီးကစား join ပြီးကစားနေတယ်ဆိုတော့ လာစဉ်ကြီး member ကြီးတွေနဲ့ဒီမှာလာပြီးကစားလို့လည်းရပါတယ် ဂျင်ရဲ့အရှိမတော့စပါလုပ်တဲ့အခန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပါလုပ်တဲ့အခန်းကိုသွားကြည့်အောင်ဒီစပါခန်းတွေကိုဒီအရှိမဒီမှာလော်ကာလေးရှိတယ်ဒီမှာ gas တွေကိုပစ္စည်းကိုပစ္စည်းတွေ save လုပ်လို့ရအောင်ပါလော်ကာလေးတွေထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဒီမှာ full set လုပ်ဖို့အတွက်ကိုခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာက wine massage လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာလည်းအခန်းတစ်ခန်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ massage လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာစောင်းနာအခန်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင်းနာအခန်းလေးတစ်ချက်တွေ့ပြအောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကစောင်းနာအခန်းလေးကိုသွားကြည့်ရအောင်เนาะ ဒီဆောင်နာအခန်းကတော့လူ9ယောက်လောက်ကိုဒီမှာချွေးထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ချွေးထုတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရေချိုးခန်းလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကရေချိုးခန်းနေမှာလည်းအဲဒီမှာရေချိုးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဟို refresh လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ changing room လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ changing room ကလည်းကြည်ကြဲဝန်းဝန်းနဲ့လော်ကာတွေကအများကြီးပဲဒီထဲမှာအဲ့ဒါတွေအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားပါတယ် Esperado Hotel ရဲ့ Deluxe Room လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Deluxe Room ကတော့အခန်းပေါင်း56ခန်းရှိပါတယ်ခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းက33.5 square meter ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒါကတော့ twin kitchen ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကနှစ်ယောက်ထိုင်ထိုင်ကုန်လည်းပါတယ်ဒီမှာဟိုအခန်းရဲ့အနေထားအရရောဒီအခန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရောဒီသူ့ရဲ့ facility လေးကိုပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုပါမယ် ပြီးတော့ဒီမှာက TV ပါမယ်ဒီထဲထဲမှာရေခဲတစ်တာလည်းထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းရဲ့အဲဒီနေသားနဲ့တင့်တော်တဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သာကိုလည်းဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးခန်းကတက်တက် toilet ကိုတက်တက်ကျွန်တော် partition လေးကာပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဒီညနေတက်ဘေးစင်တစ်လုံးထပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အခန်းအကျယ်ဝန်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် တဲ့လေဖြူခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေဖြူခန်းက square meter က31.8 square meter ရှိပြီးအခန်းပေါင်း20လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခန်းကဒီခန်းမှာဆိုတာ green က twin green ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကဒီထိုင်ခုံတစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် view ကရွှေကုံ view ကိုလည်းမြင်ရတယ်ကံ view ကိုလည်းမြင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က city view ကိုလည်းမြင်ရတဲ့ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီခန်းထဲမှာကတခြား facility တွေအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာက ဒီမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ဇွဲတစ်ခုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ TV ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရေခဲတစ်တာတစ်လုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကဗီဒီယိုလည်းပါမယ်အဝတ်ထည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာညဝင်အင်ဂျီတွေပါဒီမှာအကုန်ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကဒီရေချိုးခန်းရတယ်ဒီမှာအင်္ဂါနဲ့ရေချိုးခန်းတွေကိုမမှန်တတ်တတ်ကန့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာညနေသစ်ပေးစဉ်ပါမယ် ဆိုတော့ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းနဲ့ဒီအခန်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံအာတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့တကယ်မိုက်တဲ့အခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Aspirado Hotel ရှစ်လွှာမှာရှိတဲ့ Premier Leview Corner အခန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရအောင်เนาะဒီ corridor ရှောင်းလန်းတစ်လျှောက်မှာပကြီကားရဲ့လည်းအရမ်းမိုက်ပါတယ် ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ Lakeview Corner အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းလေးက square meter 38.8 square meter ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းမျိုးကတော့ဒီ hotel မှာ၈ခန်းရှိပါတယ်ဒီအခန်းက corner ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် view ကလည်း view နှစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ developer ပါမယ်အဲ safety ကုန်းပါမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲပါမယ် TV ပါမယ်ဒီဘက်မှာ video တစ်လုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းက view ကတကယ်မိုက်တယ် ဒီဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ကန်ရဲ့ view ကိုလည်းမြင်နေရတယ် downtown view ကိုလည်းမြင်ရတယ်ဖေရုံဖျားကိုလည်းဒီကနေတန်းပြီးမြင်နေရတယ် crate ကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီအခန်းလေးကတကယ်မိုက်တယ် view ရောနောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ဟို feeling ကတကယ်ဟို view နှစ်ခုသုံးခုကိုတခါလဲတန်းပြီးမြင်ရတဲ့အခန်းမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းနဲ့ဒီအခန်းရဲ့အနေအထားနဲ့ကနှစ်ယောက်အေးအေးဆေးလာပြီး relax လုပ်လို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အခန်းမျိုးအနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပကြီကားတွေလည်း အလှဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ twine နဲ့ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင် twine နဲ့ရေချိုးကန်းဒီ twine နဲ့ရေချိုးကန်းကလည်းဒီမှာရေချိုးကန်းကလည်းတက်တက် partition နဲ့တာပေးထားတဲ့ twine လည်းရှိမယ်ဒီမှာပြီးရင်မျက်နှာတက်တဲ့ဘေးစင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းက facility ကတော့ဘာမှပြောကြမလို့အောင်ပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းက ဟိုဒီခန်းကကျွန်တော်ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုဒီခန်းထဲမှာဒီရွှေရုံဖျားကိုလိုက်ကဖွင့်လိုက်ရင်ရွှေရုံဖျားရဲ့ကန်ရည်ပြင်ရဲ့ကြည့်ရတဲ့ view ရဲ့ feeling ကတော့လုံးဝဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးအဲ့ feeling အမိုက်ဆုံးပဲဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ Premium City View ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီ premium city view အခန်းလေးကတော့ downtown back view ကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်မဟာဗန္ဓုတရားနဲ့ရန်ကုန်မြစ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကဝရန်နာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်တိုးမှာထွက်ပြီးတော့ဒီထိုင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ view ဒီ city view လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာလေးကမိုက်တယ်ဒီကနေလှမ်းပြီးကြည့်ရန်ကုန်မြစ်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ feeling ကလည်းတစ်မျိုးမိုက်တယ်စန်လင်ဘက်အချမ်းကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအခန်းက square feet ကလည်းနည်းနည်းကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကအခန်းကိုဟိုဒီနေရာမှာအိတ် green ရှိတယ် green က double bed နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ TV ပြီးတော့ဒီအိတ်ရာနဲ့ဒီ TV နဲ့ကြားထဲမှာ partition တစ်ခုခြားထားတယ်ဒီ partition ရဲ့ဒီဘက်မှာကဒီမှာထိုင်ကုန်ပလုံးပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့တွင်းထဲကနေ view ကိုကြည့်လို့ရမယ်ထိုင်ကုန်ပလုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲတစ်လုံးပါမယ် ဒီဘက်မှာက easy chair ပုံစံမျိုးတက်တောင်းတက်တာနားလေးရမယ်ခုံတစ်လုံးပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာက mini bar လေးတစ်ခုပါတယ်ဒီ mini bar ရဲ့ဘေးနားမှာကတော့ locker တွေနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းတွေထားလို့ရမယ်အဲနိုင်ရကပ်ပြီးလို့တစ်လုံးပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေချိုးကန်းလေးကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီရေချိုးကန်းကဒီရေချိုးကန်းအိမ်သားကလည်းပုံစံကဟိုဘက်ခန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းဒီ ဒီမျက်နှာသစ်ဘေးစင်ခုံကိုလည်းကြဲကြဲလေးလုပ်ပေးထားတယ်မှန်ကလည်းအကြီးပဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာကဘတ်တက်လုံးပါမယ်ဘတ်တက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရေချိုးခန်းကဒီဘက်မှာရေချိုးခန်းတက်တက်နောက်ထပ်တစ်ခန်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းကအာ square feeder လည်းကျယ်တယ်ပြီးတော့ butter လည်းပါတယ်ရေချိုးခန်းလည်းပါတယ်အခန်းတစ်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခန်းမျိုးကဒီ hotel မှာ20ခန်းရှိပါတယ် ပြီးတော့ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်အဝန်းက45.2 square meter ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ TV လည်းပါမယ်ရေခဲတစ်တာတို့ဒီမှာမီနီဘားလေးတို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအခန်းထဲမှာအာထည့်အင့်ထည့်ထိုက်တဲ့ decoration တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခန်းကိုပတ်ကြည့်အောင်နော် ဒါကတော့ Esprado Hotel ရဲ့ Premier Lakeview Suite ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းကတော့31.7ရှိပါတယ်ဒီလိုအခန်းမျိုးကတော့9ခန်းရှိတယ်ဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတင်က double bed တစ်လုံးပါမယ်ပြီးတော့ single bed တစ်လုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခန်းကကြည့်လို့ရှိရင် view ကဒီဘက်ကပန်းချံ view လည်းမြင်ရတယ်ဒီဘက်က city view လည်းမြင်ရတယ်ကားလမ်းမဟိုလည်းဒီကနေလှမ်းကြည့်မြင်ရတဲ့ view တွေတော်တော်မိုက်တယ်ဒီ view ကလည်း တခြားခန်းတွေ view နဲ့မတူဘဲနဲ့နောက်ထပ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးလည်း၃ယောက်ခန်းဆိုတော့ဒါ family နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းလေးလည်းနေလို့ကောင်းမဲ့ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအခြားခန်းတွေတွေကလိုပဲရေခဲတစ်တာတို့ TV တို့ပြီးရင်ဒီမှာထိုင်ကုန်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေပါမယ်ဒီလိုထဲမှာလည်း save out တွေပါတယ်အကုန်ပါပြီးသားပဲ ပြီးရင်ဒီမှာရေချိုးကန်းဆိုလဲကျဲတယ်ရေချိုးကန်းဆိုလဲကျဲပဲပြီးတော့မျက်နှာသစ်ဘေးစင်ဆိုလဲဒီထဲမှာ၃ယောက်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီ Esperado Hotel အမိုက်ဆုံးနဲ့အလန်းဆုံးအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ Presidential Suite ခန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဒီ hotel တစ်ခုလုံးမှာဒီလိုအခန်းမျိုးကတစ်ခန်းပဲပါပါတယ်ဒီဟာကတော့ဝင်ဝင်လာချင်းမြင်ရမယ့် view ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကရွှေရုံဖျားရဲ့ကန်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်ဟိုကမြင်ရမယ် great view လည်းမြင်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကဝင်ဝင်လာချင်းမှာစက်တီခုံလေးတွေရှိတယ် ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် easy chair လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထမင်းစားစပွဲပါတယ်မိသားစုထမင်းစားစပွဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကဒီခန်းထဲမှာကာရာโอเกဆက်ထည့်ပေးထားတယ်မိသားစုဒီမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းသင်းနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကာရာโอเกဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာလာရအနားယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါအလုံးလုံးမဲ့စပွဲကုန်တစ်လုံးပါတယ် ဒီကနေမြင်ရတဲ့ view နဲ့ဒီကနေမြင်ရတဲ့ဒီမြင်ကွင်းမျိုးကဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီကနေကြည့်ရတဲ့ feeling ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ရွှေဘုံဖရားရဲ့ကံရည်ပြင်ရဲ့ဒီစိမ့်ဆုံနေတဲ့ဒီတောအုပ်ပုံစံမျိုးရဲ့နော်အရင်မိုက်တဲ့ view ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းကတင်ကကင်းဆိုင်ကတင်ရယ်ပြီးရင်ဒီမှာခုံနှလုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရေချိုးကန်း ဒီချိုးကန်းကလည်းမှန်အနေနဲ့ကာထားတယ်ပြီးဒီမှာလိုက်ကလေးလည်းရှိရင်းလေးလိုက်ကလေးရှိမယ်ဒီရေချိုးကန်းကဒီမှာကစပါပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဂျက်ကူစီကန်လည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာဂျက်ကူစီကန်ဆင်ရင်းနဲ့ဒီမှာ TV ကြည့်ဖို့တော့ TV တစ်လုံးထည့်ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှာဝါရေချိုးမဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိတသက်ဆိုတော့ဒီချိုးကန်းကလည်းလုံးဝ လက်စထရီရေချိုးခန်းဆန်ဆန်မျိုးလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကနက်နက်သစ်စင်ကလည်းနှလုံးအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ toilet ရှိမယ် toilet ကလည်းဒီမှာ happy toilet ကိုထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအလှပြင်ဖို့အတွက်အမှန်တင်းကိုစပွဲလေးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာနောက်တစ်ခုကထည့်ပေးထားတဲ့ TV က ဒီမှာဆိုရင် 3D မျက်မှန်နဲ့ 3D ရုပ်ရှင်က Blu-ray 3D ရုပ်ရှင်ကားတွေ AC ဒီမှာနားယူပန်းဖြည့်ပြီးကြည့်လို့ရဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဝရဏာကလည်းဒီဟောဒီအခန်းမှာဆိုဝရဏာနှစ်ခုပါဒီအပြင်မှာတစ်ခုပါမယ်ဒီကနေပြီးတော့ AC အောက်တိုးမှာထွက်ထိုင်ပြီးတော့ relax လုပ်လို့ရတယ်တဘာဝလေးကို ဒီမှာရှူရင်းနဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံစားဖို့အတွက်ပရိုဂရမ်တာတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အိတ်ခမ်းထဲမှာလည်းရန်နာရန်နာတစ်ခုပါပါတယ်ဒီမှာလည်းရန်နာတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းကတော့ဒီဟိုတယ်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအခန်းတစ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ Esperado Hotel ရဲ့ rooftop မှာရှိတဲ့ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘားကောင်တာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ ကောက်တေးတွေလည်းမှာပြီးတောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘီယာတို့တခြားဝစ်စကီတို့ဘာတို့တခြားလက်ကွာတွေလည်းဒီမှာမှာပြီးတောက်လို့ရတယ် နေ့အတွက် hotel block လေးကတော့ Esperado hotel block ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် hotel block တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် hotel block တင်မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်